Aslam welcome back to my YouTube channel और मैंने आज सोचा है कि सुबह उठ के डायरेक्ट जिम से ही शुरुआत की जाए तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं डाइट दो सौ ग्राम ले सकते हो या जितनी भी आपकी कैपेसिटी हो it's depends on your diet plan क्या आपका गोल क्या आपको क्या करना है फूड्स खा लिए फिर पीनट बटर उसके बाद अभी जिम खुलने के अंदर ऑलमोस्ट थर्टी मिनट्स हैं तो हम यहीं पे इंतज़ार करते हैं जब तक मैं आप लोगों को एक किस्सा सुनाता हूँ हाँ तो फिर वो किस्सा कुछ ऐसा है कि मैं बाइक पे जा रहा था टंकी होती है निंजा की तो उस पर मेरा पेट गिरा हुआ था तो मैंने सोचा ये तो अब ख़त्म करना पड़े और व्लॉग के अंदर अब मैं रोज़ आपको इधर दिखूँगा और जिम जिम भी देखना पड़ेगा क्योंकि वो तो लव है ना जैसे बाइक्स लव हैं कार्स लव हैं जिम भी लव है तो ये गाड़ी हमारी सबसे पुरानी है कोई चलाता नहीं है लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि जब भी मैं इस गाड़ी के अंदर बैठता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे मैं अपने घर के अंदर आ गया हाँ तो भाई सीन्स कुछ ऐसे कि जितनी मैं इस गाड़ी की तारीफ़ कर रहा था इसने उसी वक्त मुझे धोखा दे दिया क्योंकि बंद हो गई भाई चलते चलते तो अभी मैंने अपने ड्राइवर को कॉल किए वो आएगा वो इसको फिक्स करेगा तो ये कोई बैटरी का इशू है क्या मैं नहीं जानता तो बाइक पे चलता है आज जिम तो सारे शश के इसके हैं ये क्या बात है याद रखते आज मैं बहुत दिन बाद जिम आया हूँ तो आज हल्का रखते बाहर गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो शुरू करते हैं फिर वैसे तो मैं अपने ट्रेनर के साथ एक्सरसाइज करता हूँ लेकिन आज मैं थोड़ा जल्दी आ गया हाँ तो मैं बॉक्सिंग क्लब भी जाता हूँ ये जिम के अंदर थोड़ा बहुत यहीं पे प्रैक्टिस कर लेता हूँ कभी कभार लेकिन मैं एक प्रॉपर बॉक्सिंग क्लब भी जाता हूँ मैं आप लोगों को उधर भी लेके चलूँगा किसी दिन तो अब आज के लिए मिक्स काफ़ी है क्योंकि मैं तीस चालीस दिन बाद जिम आया हूँ तो फिर चलते हैं हाँ तो अभी मैं वापस घर आ गया और मैं पीऊँगा प्रोटीन शेक पोस्ट वर्कआउट भाई तो अपने कमरे में बैठ के अपनी कुर्सी के ऊपर अलग ही फील होता है आपको तो पता है तो भी था जैसा भी था गाड़ी के अंदर कुरी भी हो गई वेट्स के अंदर लेकिन अब अगली दफ़ा हम लोग मार्केट या बाइक लेके जाएंगे ये दो ही ऑप्शन है बॉस गर्मी बहुत है भाई आज हाँ तो ये ट्रेनिंग मैंने इसलिए ब्लॉग के अंदर डाल दी है क्योंकि पहले ऐसा दिखता था यहाँ पे जो आपने अभी देखा है इधर दोबारा पहुँचना है तो साथ मिल के चलते हैं कि यार एक काम तो कर दो सब्सक्राइब तो कर दो भाई अगर पसंद आए तो ओके फिर आपसे बाद में मिलता हूँ मैं बाय